paro gisa ba, eh. eh. Ongi etorriak, ah, amazazpigaren plazati gaztetxera ederronetara, eskerrik asko beste egin horre gotearen, eh, eskerrik asko topatu dio ere aukera izugarri hau ematearen, zeren guk oso pozik hartzen dugu, guretzako ez da marroi, guretzako da altxor bat, eta eskerrik asko abeste ba, bin, guan konfiantza bu egitearen. Gaur, elu ibarrera etorri gara, elu ibarruko gaztetxean izango delako lehen berdia. Urrengo astean Eibargoan eta aprilaren 27an okerzen dago, bai, finala de ban izango da. baina gaurkoan zentra gaite daurko Gaurko bertsolariak izango dira. Ari, eh? Alexander Idoeta. Ue. Lourdes Ondaro. Uh. Urko Arregi. Uh. Ane Beloki. Uh. Oier Etxebarria. Eta Irati Alcantarilla. Itzela. Ba. Bueno, ba, ni bano, saioa duzatzen da, eh? Gero arte. Be маленьak anita? Se imperializat ez <laughs> hartu beharrean ta orain zelio Bertxotarako omen ez dugu balio Ez dugu balio Eixo! Gure zain zegoen den hemen, ez? Norbaitzen zain bintzat bai. Zer, deskantzuan, egun osa ibilizara lanean? Bai, iritsi nahi bai, bai, oin momentu txobat Ah, bueno, merezi du lanean ibiltzak aurretik. Bai, gero gau txukun eta politxe urtetzeko, bai. Gero gainera, kanpotik anatorren eh, jendeak apresiatzia tipo gaztetxean er, goxo gondala. zara? Ni egon nahi soinuakin eta gero maila montajian. Zukadatzen ibila beste batzu. Vale, orduan, ez eh, zure lan abaluaratuko dugu saio ostean dena ondo nintzun den. Hori da. Vale. Oindikan ezin dugu jakin, a ber, <laughs> ondo urtzen den. Eta ze, ze espektatiba saiorako? Ba, gogoak, gogoak, bai. Noren alde? A ber, ni naiz eh, oso oso aditua ni ni dator gehiago disfrutatzera. Ez dokat inungo preferentziarik ani. Bueno, ba, horrekin daigoa. Perfecto. Oso. Eskerrik asko. Zuberi. Ni arki. Zu ez ara besaria, baina Ez, baina Miguel Bosé ondo kantatzea ditut, Bai? Bai, bai, bai. Edarto. Hori proa. Bai? Miguel Bosé. Bai, eh Miguel Boséren zein? Eh, mela, es, melancolía Camilo Sesto na. Verde, verde. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. y por amor no quiero más vidas que su vida. Melancolía. ¡Oh! Irati eta ane amama eta biloba dia. Irati amama eta ane biloba. Irati gaur esan dio aneri nekatuta dago eta ez daukala bizitzen segitzeko indarrik. Ane biloba ezin ulertuta dago amaman asaltuna. Iruna bertu irati azitza. Urte gehiagi du esnatu atxaldea pasa, gero jubilatu etan, nik zure gisa bizi nahi nuke egunero. bizitzen jarraituko nun, zorion txu izan gaur arte ez da pekatu, bizitza hontan jakin behar da noiz hasita noiz bukatu. Noiz hasi eta noiz bukatu behar, alperrik hainbeste mezu. Eriotzazuk nahi omen dezu eta zenbait konpro. Zarra zaude eta aspertuta, bizitza hontan zaudezu. Baina zeruan aspertzeko ere denbora izango dezu. Urko eta Lourdes, elgoibarko bastea asambladako bikideria. Lourdes Unibertsitateko ikaslia eta urko lanbide txiketakua. Gaur gaztetxean batu dira bisak itzaldi baten, eta itzaldi xan amaieran, lurdezek itzarraroz betetako piloa galdera egin Urko berri egon egonda eser ulertze ezabanan zentzazioak. Amaiera horretan baina argisa junda eta argi indarreko arazo hori konpondu nahi zan, bisak lanian hasi dira. Gure gaztetxea da fabrika bat zarra, Eta argi kontutan aspaldin palarra Matxura hau daukat ni konpondu beharra Zuk zure hitzetan galdu baitezu indarra baina zu etzabiz askoz be hobeto gogoan dirik ez gogoan dirik ez tozu antza ekite ekiteko argia behar dut ondo pentsatzeko Baina hemen gabiltza gaur galduta batzuk argia joan zaiguta ezin ibilizut. Argi bila denbora galdu hoi duzuzuk, eta nik argi gabe berdin ikusten du. Ezer ez ikustea horren tipikoa, buru merkadonara gatoz, ta diru alaga, lazai bizitza bera kontra esanada. Larai, lararai, lararai, kontra esanada. Larai, kontra esanada. ezagutunaian ezagutu nahian. Larai, lararai, lararai, ezagutu nahian. Telebista zer dugu, gaitza Pascal Kirolaria alda gaurko euskalduna Kirola izaten du askotan urruna dena berbat Nik ola etortzeko nuen esperantza, Elizan egiteko kanta eta dantza, Eta monak ondotik ordea zalantza, Gonarekin noani bilintzi balantza, Honek ere zaldu sotanaren antza Honek ere zaldu sotanaren antza Lurde salagak esan dio aurreko zapatu adun puergan zagoala eroindia eskenizuela Zure bizitza mais eta oier ume emozio bidia. Alexander Poza eta Oier Tristura. Gaur astelena da. Zeinen tristeak diren astelen guztia. Zeinen tristeak diren astelen guztia. Umea alaitzea nire elburua oso nazturik dauka zurekin burua eskolara joan behar gauza segurua ta klasekidekin enez segudua Lasai boste egun barru dazte burua Lasai boste egun barru dazte burua baina bero gaiu bat jarri. Zena, zena, Itzela, itzela benetan. guzela Ona, eh? Gai hartzaiak ere belan afin. Bai, bai. Oso, bai, bai. txikian egin dutena. Txatxak. Bai. Itzela. eta niri benetan bakarkako hori. unkitu naiz, unkitu Niri afariare gustatu zaite. Ba, Mimo zegin Bueno, gustero. Bai, ondo da. Eh, bueno, ba... Zer? Bai, zagitxe esateko, ez? Bai, bai, joan barra Bai. Bai, ah, bai, ba, eh, Artu mikroa eta bazen. Bai. bai. Eh, beti armo bat izan dira, bai. Ja, agar. Olis! Ondo! Saioa? Saioa? Ze, kontatu bat helenago, ez dakit egia den, eh? baina gai jartzaile berez, zinela gai jartzaile. Eta ze pasa da? Gai jartzailean kontratuan arazotxo batzuk egon eta aldatu behar izan dugu azkena momentuan. Bai. Eta triste horregatik? Ni ez, beraiek, ba nik bezalako alkeo. Gu bai, gu bai, zan nik eukidut esperantza bat, zinela gai jartzaile eta buau. Eta kriston bajoia, bero, golpean. Eta zuek ondo, saioa? ikustera ikustera torre gera, baina... Ba, bueno. Orduan alperrik. Ta, baina saioa ona edo... Ona, baina berakin hobia Kalkuluak itxen ikusi dira zue, eh, hor, kriston ondo. Baina ez duzu egiten, bat ere, zero? Keba, keba, ukez. Zaiatu ere ez. Ez gortarako balio. Nik jartzen maizuet puntu bat, bate-bate erantzungo luke. bintzat saiatu. Dale, ba. Zeinek, zeinek. Vale, Maialen, bai, Maialen, jazta, jazta, jazta, jendeak erabak idu. Erantzuten saiatu bakarrik. Maialen, venga. Maialen, en directo da, esa, ez da moztu. Iruen, iruen artean puntu bat. Zeran da hori. Zer, zer silabak moztuta. <laughs> Talde lana. Itz bana, edo. Vale, vale. Nik, nik harrikot puntu bat eta aldu zuen bezala erantzun, vale? Plazadik gaztetxera zesaio polita. Gabon, kuadrilla, zelan, a ver, urrildu, urrildu etorri. Zelan, zelan zaioa? Ba, ez dakit, jo, zelan, ni bintzat eh, atzean... atzian, eh, gustora egon nahi zenik ez da desango, zen iz gustora egon, baina... Bueno, Marta ipatu duzu bertan bintzat gustora bintzara. Bai, hori da. zea beteko Ez dakit. Ni gustora, Hola, ariketa den baken dute, ba, dezente, osea. Ba, saioa ondo, ez? Bai, hori ondo. Ta, hane, bueno, zu finalista, ez da? Zorionak. Ta, ze sentzazio, finalean zer? Bueno, semifinalean zer? Eh, nahiko gustora, hori, puntu erantzuna lehenengoa de, ez, eh, eskax? Eta gero beste bertxo batzutan e, eh, puntu batzuk eta ezki gehiagi guztau, baina, bueno, nahiko gustora, orokorren nahiko gustora. Espero gabe, egia esan, espero gabe, baina gustora hartuko du finala. <laughs> Oso ondo, behintzat finalera joango gara ikustera den dokezu. Hola, hola, irati zorionak. Eskerrik asko. Gustora, saioara egin. Bai, orokorrean bai, hola, ariketa batzuetan igual justu xabar, baina orokorrean ondo, gustora. Zer bat urte dituzu? Mazazpi justu zabar. Zoriona benetan, kriston saioa. Hal ere, esan behar ditut, eh, amama baten papeletik horren pesimista eta horren grabe jotzeak ni beldur pixka teman didala, eh? Barkatu gatu baina izkien ez horretzen zesan deten, osea ez horretzen ofizioa. Bizkat, <laughs> eh, amama, amama papeletik eta igual buru bestetan eta bizitza eh, nazka, nazka badata. Nik ez perut jubilatzen egin zenean, eh, urte asko barru baino zu baino lehenago, <laughs> espero e, urte honak izango direla, ez? Edo zer? Metafora zia, tola, umorea, umorea zan. Zorio nabaretan, saio itzela. Zer moduz? Gabon, ongi. <laughs> Dena puntu ekin da, ondo, bai. <laughs> Saiatuko nahi zala izan dedin. Eh, saioa ondo, saioa ondo. Bai, bai, ongi, ongi. Gustura. Gustura. E, eh, Bertxo eta asko itzegin dugu, zehiru itzen gaurko saria e, bikaina liburua enuen ezagutzen da lagun batek errandi ditzela justu eroinari buruzkoa eta eta interesgarria eruditu zait, batez ere e, baten batek abez, <laughs> iratik justu azpi urte ditu eroinaren gaiatokatu zaio eta e, Eta, bueno, pixka galduta ikusi dut heroina zerrotezen, zerrezetezen. Igual, pentsatu dela, eh, Supermanen emaztea edo heroina. Eh, eh, horik pentsatu duk, zeur aski, ark ez uste, ze botako zuen, <laughs> pentsatu ezkero. <laughs> Seguro. Be, bigarrenen saria, eta bueno, irugarrenena, besten saria, hau eh, ezkerren dukazuna ona. E, bikaina, nahi ala iruditze zai, dintzat txala goxuak egiteko, ezta, eta... E, naiz, konturatu asko azak ere badu, aza ez... Ja, igual, aza bat, bara azki, ez? <laughs> Ikze danduk. Saioak, saioak mozu hortu nago. Bai, bai, ongi, ongi. asko. Eh, zoi ere, bai, animo. Eta gaurko txapeldun handiarekin zurionako jar. Eskerrik asko. Gustora? Bai, bai, gustora. Zatio, haitzeko mogo zatio izin dela, eta nik neuko indetan nagin, bueno, hor nomai gaunez. Eta ze esperantza finalerako, iazko finalan ere egon zinen ez, da? Ze moduz? Ondo, iesku ondo, iesku baina gaur maldi ere. Ez hori deban izingo ala eta ara ere gogen jongo bea, beste plaza bat. Eta oso guztu. Ba, Gaurko konforme? Konforme bai, bai, bai, konforme. Ba, ze asmo gaur, ja olako subidoi parranda egiteko asmoa edo? Ba, ez gu ez du parranda egiten. Inoiz, inoiz ez? Ez, ez, ez, ez gu li letzea txea bain. Eta izango izo jaiki, mendira guteko. <laughs> Iazko finalean ere zenuen parranda ari gota? Finalean ez, finalen ez, gu finalea asan asko jungunen. Final ostean? Final ostean ez, ez, ez, ez. Hanik esaten badut e, eh, horik dela, eta nik farran nahi dela. Bueno, ba, zure hitzan erien kontra nola izitea hori, ez, ez, ez. Baina, bueno, aurtengo finala izku bezain ondo jute baldin, ba, igual jungo behar bitiok. Deban, ez? Buelta bat ematea. Etxo. Hoi da, eta. Zorionak. Ezkerri asko. Ta, gainera, Camilo Sestos aparte, badakizu, ogiarena, arena, hau, hogi eh, bigunarena. Miguel Bosen? Pan, pan bimbo. bimbo. pan bimbo. Corazón, corazón malherido. herido, ah, Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré un... Ah, a siempre imanado enemigo enemigo enemigos. Por siempre yo seré el viento que va, navegaré por tu